Брут, говор на Мартиот Цезар. Римјани, земјаци и другари, чујте што имам да кажам и смирете се за да ме чуете. Верувајте на мојата чест, за да ми верувате. Просудете им по своја мудрост и разбудете си го разумот за подобро да судите. Ако има некој драг пријател на Цезара на овај собе, јас не му велам дека љубовта на Брут кон Цезара беше не помала од неговата. Ако тогаш тој пријател праша, зошто Брут се крена против Цезара? Еве му го одговора. Не затоа што јас помалку го сакав Цезара, туку затоа што повеќе го сакав Рим. Дали повеќе би сакале Цезар да е жив, а вие да умрете ко робови, отколку Цезар да е мртов за сите да живеете ко луѓе слободни. Штом Цезар ме сакаше, јас плачев за него. Штом тој беше среќен, јас се радував на тоа. Штом тој беше смел, јас го почитував. Но штом тој стана властолюбив, јас го убив. Еве солзи за неговата љубов, радост за неговата среќа, почит за неговата смелост и смрт за неговата славолюбивост. Кој овде е толку низок што би сакал да биде роб? Ако има некој, нека каже, зашто јас него сум го навредил кој овде е толку варвар и да не би сакал да биде римјанин. Ако има некој, нека каже, зашто јас него сум го навредил. Кој овде е толку гад да не ја сакал оваа земја. Ако има некој, нека каже, зашто јас него сум го навредил. Тогаш никого и не сум навредил. Јас не му сторив ништо повеќе на Цезара од она што вие би му го сториле на Брута. Побудите за неговата смрт се забележани во Капитол, Заслужената слава не му е намалена, ниту па грешките му се пренагласени за кои тој беше погубен. Еве го неговото тело што ги го плакува Марк Антони, кој ако немаше удел во неговата смрт, ќе биде привилегиран што тој е мртов со место во нашата заедница. Како што го уби својот најдобар другар за доброто на Рим, така ја чувам и става кама и за мене, кога мојата земја ќе ја посака за потребна и мојата смрт. Добри земјаци, Останете тука со Антони. Дајте му почит на трупот на Цезара и почит кон говорот за славата на Цезар, што Марк Антони ќе, ќе одржи со нашата дозвола. Ве молам, ниједен да не оди дури не заврши Антони.